Mi nombre es Gladys María Ruiz González, soy responsable del proyecto de salud de la cooperativa Christine King. ¿Cómo le fue el año anterior con el proyecto? Logramos mm, la captación de, niños, mujeres, adolescentes en nuestro programa. Entonces en el 2016 nosotros tuvimos eh, un programa que le llamamos medicina preventiva, donde explicamos eh, la importancia de prevenir mediante la higiene para evitar enfermedades. Entonces, en este programa atendimos a 300 niños aproximadamente en barrios y comunidades. Estas comunidades son comunidades muy pobres, situadas aquí en, este en donde se le dio a los niños un acompañamiento en medicina preventiva, donde además de formar valores higiénicos, también les dábamos material como cepillo de dientes, pasta de dientes, despiojantes, desparasitantes, crema para piel, etcétera, al igual que el acompañamiento a los padres donde se les explicaba la importancia de este programa Tuvimos también el programa de un médico, se les atendía con, consultas médicas, eh, atención ginecológica, se mantuvo la campaña todo el año de la realización del Papa Nicolau para la detención de, la detección del cáncer uterino. 28 eh, mujeres fueron favorecidas con este examen y algunas que salían con su diagnóstico afectado se les daba seguimiento. Entonces para ellas es un gran logro que aquí vengan a estudiar y también se les atiende de esta manera su salud, ¿verdad? Y las coordinaciones que tuvimos con el MISA fueron excelentes porque hemos trabajado así de la mano. Nosotros, ellos nos ayudan y nos cooperan con la patología de los exámenes y nosotros les el médico que trabaja en el centro de salud. Eh, otro de los, de, las, los grandes logros que tuvimos fue las charlas de interés común para todas las mujeres, donde se abordaron temas laborales, temas de salud reproductiva, otros temas como autoestima y etcétera. Ok, ¿y cómo mira el futuro del proyecto? Bien, el futuro lo miro con muchas expectativas, porque nosotros quisiéramos tener más para dar más. Por ejemplo, hay mujeres que, necesitan un examen especializado, caro. A veces nosotros no tenemos el recurso. Eh, y lo mismo que en el abastecimiento de nuestra pequeña farmacia, ¿verdad? Porque le damos respuestas también con medicina, para que no se vayan nada más con su diagnóstico, sino con su tratamiento completo y con un médico ya de planta para que ellas puedan en cualquier momento hacer uso de ese recurso. Ok, muchas gracias.